liikenneturvan mukana liikkuva koti näyttelyssä Jyväskylässä. Täällä voi testata, miten kännykän käyttö häiritsee liikenteessä. Paikan päällä myös laite, jolla havainnollistetaan lastauksen merkitystä ajoneuvon ajokäyttäytymiseen.